Vou fazer um rango aqui já. Para de jogar. Mata não. Eu tenho que ir na casinha. Trocando pente. Nossa, minha arma ficou lenta. Fora, fora! Baixa confirmada. Mas o dano foi pros caralho. primeiro andar. Alvo derrubado! Vai! Tá lá em cima, nem vi. Recarregando. Foi por 10? Oi? Ah, não. tinha ido por 10. Bora. Ué, essa bomba aqui é muito ruim, tem que botar uma bomba que explode mesmo. Pelo amor. Baixa! Correr essa blindada e siga em campo. Torreta blindada. Eu, tá botando tá torreta. Inimigo a caminho. Botando também. Tanque entrando na ó. Botando também. Ah! Pô, tá matando pra caramba. Inimigo no restaurante. Putz. Ó, o cara desligou da pistola da primeira aqui. Tem é sniper na área. Tá com a vontade boa. Nossa, cadê? Cadê, gente?